hammaga avvalambor assalomu alaykum bugungi darsda xudo xohlasa sizlar bilan bir bathroom interyorini ya'ni anani takrorlaymiz mana e. bu sahnani sizlarga tasvirib qo'ydim xudo xohlasa bu sahnada faqat man o'zim tomonidan yasalgan hamma modellarni tasvirib qo'yganman misol bu yerda undan boshqa modellar ham bor masalan mana bu smisitelli dush shannaqalari dush e, leykalari va elementlar bor o'sha man man yasab e, yasamagan narsalarni ulardan boshqa hamma narsani tashib qo'ydim ho'p hozir andarsini chet elga olib ketibdi xudo xohlasa qo'yib qo'yaman ho'p hozir birinchi darsda sizlar bilan xudo xohlasa yorug'ligini ko'rib chiqamiz buni hozir ko'rayotgan bo'lsanglar hali sahna umuman e, materiallari ham hech narsasi to'g'irlanmagan o'simliklar materialidan boshqa chunki o'simliklarni shunday holatda qoldirdim mana shuni tasib qo'yganman bo'ldi ularga hali umuman qaraganim ham yo'q ko'rganim ham yo'q qanaqa turibdi boshqa hali tekshirmadim ho'p hozir birinchi yorug'likni to'g'irlashdan oldin sizlar bilan sahnani analiz sintez qilib chiqadigan bo'lsak ko'rayotgan bo'lsanglar bu yerda sahnamizda uch xil ssenariyda ishlangan masalan bittasi faqat kunduzgi yorug'lik bittasi kunduzgi yorug'ligiga qo'shilgan mana bitta yana ikkita tomondan trek bitta tomondan trek yoqilingan ekan ikkinchisida mana tungi yorug'lik ya'ni kechki va unga qo'shimcha e, misol bizada ikki tomondan trek qo'shilgan to'g'ri o'z treklarni o'zi yoritib beryapti mana bu yerda mana bunaqa elementlar bor ekan ho'p birinchi navbatda biz sizlar bilan nimani ko'rib chiqishimiz kerak birinchi navbatda biz sizlar bilan kunduzgini ko'rib chiqamiz kunduzgi variant ya'ni anavi hozir endi bu yerda birinchi bo'lib analiz qilishimiz kerak bo'lgan narsa quyoshni soyasini turi ko'rayotgan bo'lsanglar soyali bundoq qaraydigan bo'lsak ko'rayotgan bo'lsanglar yumshoq soya ya'ni unaqa жесткий emas mana yerdan bilsanglar bo'ladi mana soyalarni kelib chiqishi hop endi misol soyalar bo'ladigan bo'lsa endi quyoshni o'zini turgan joyi turgan joyi taxminan mana burchak ostida turibdi deb bir mana bu yoqlarda turgan bo'lsa kerak unda mana bunisi mana shot nur ya'ni tikka e, qiyomga kelgan paytda hop mana bu tekis soyaga qaraydigan bo'lsak taxminan e, turgan joyi mana bu yoqlarda yoki shunga yaqinroq joylarda e, joydaligini bilib olsak bo'ladi mana mana bu soyalarni umumiy o'rganib chiqadigan bo'lsak hop shunaqa ekan mana biz boshladik xudo xohlasa hozir birinchi quyoshni qo'yib olishdan boshlaymiz quyosh qo'yib olishdan oldin man sizlar hozir sahnada hech narsa to'g'irlanmagan mana hop narxi ketib qolibdi uni ham o'chiraveramiz skylight uni ham o'chiraveramiz uni hozir mana boshqa tarangda qilib ko'raman ko'rayotganlaringizdek ana qop qorong'i holat hech narsa to'g'irlanmagan hech narsa qilinmagan hop birinchi navbatda quyoshni qo'yib olamiz hop quyoshni qo'yib olishimiz uchun mana tep top viewga o'tib oldim solanamni o'sha taxminiy joyida bunday qilib bitta mana quyoshni create qilib olaman va bu quyoshni mana teparoqqa bunday ko'tarib olaman hop kameraga o'tamiz hozir endi render bosadigan bo'lsam endi nima aytsa bo'ladi mana bunaqa holat bizlarga yuzaga keladi hop biza ahamiyat berayotgan bo'lsanglar mana bu e, shisha materiallar qo'yilmagan bizada shisha materialini qo'yib olishimiz kerak ham keyin o'zini eski materiali qo'yib ketib qolibmiz hamma materiallarni undan yasab chiqamiz sizlardan xolos chunki oddiy material ekan hop mana shisha materiallarni ko'radigan bo'lsak material editorni ochaman hop fizikalda ishlaymiz chunki zamon misol e, nima desa bo'ladi orqasidan misol yugurganlarni ya'ni o'sha zamon bilan hamnafas yurganlar misol e, keyingi misol darajaga yetishga harakat qiladi agar misol e, fizikalar o'rganmaydigan bo'lsanglar yaqin orada уже nima desa bo'ladi koronada ishlamay qolish ehtimolinglar ham bor bizga kerak emas ho'p fizikal materialni mana bitta ochib qaraydigan bo'lsak bizada nima setaplari bor mana bitta rafnes degan narsa bor rafnes o'zi nima rafnes e, sizlar bilan eslaydi bo'lsa glossens degan narsa bor edi mana misol obyekt bo'ladigan bo'lsa mana bitta misol buyuklari sizlarda qaraylik masalan biriklari boshqa bitta misol refleks o'shalar yuzalar bo'ladigan bo'lsa o'shalarni hammasi misol qanaqadir bitta yorug'lik bundoq urilib qaytgan paytda yoki mana misol stol bo'ladigan bo'lsa stol yuzasi o'sha urilib qaytgan yorug'liklarni hammasini o'sha yutish yoki qaytarish qobiliyati bor silliqlik darajasi ya'ni o'sha elementda o'sha silliqlik darajasi misol obyekt yuzasi mana tekis holatda Э, ligini ya'ni mana g'adir bidir e, misol notex ya'ni yorug'ligiga nisbatan oladigan bo'lsak e, notex holatda emasligini e, boshqaradi hop rafnessni biza nima qilishimiz kerak hozir shisha materialini yasaymiz rafness bizada nol bo'ladi agar sizlar misol glossinusga o'rgangan bo'lsanglar advanced optionsga o'tasizlar mana bitta rafness degan joyi turibdi o'shani glossinusga o'tkazib qo'yasizlar hamma materiallarda to'g'irlab o'tirmaslik uchun mana bu yerga o'tamiz render setapga kirib turib performancega kiramiz yo'q sistemga kiramiz hop system settingsga kirasizlar kirgan paytingizda sizlarda mana menyu ochilinadi sizlarda ham default roughness mod biza glossnessga o'tkazib qo'ysak okey bosib qo'yamiz bo'ldi biza misol yangi materiallarni уже mana mana bitta create qiladigan bo'lsak misol material corona corona physical bizlarda уже mana bitta glossness bilan paydo bo'ladi hop glossness bizlarda bir bo'lishi kerak bo'ladi okey endi biza misol shisha materialni yasayotgan bo'lganimizdan keyin unda ya'ni yorug'likni o'tkazish qobiliyati bor oppositidan boshqarilmaydi refraksin degan narsa bor refraksinga bir berib qo'yasizlar bir beradigan bo'lsangiz sizlarda anaqa shishaga уже aylandi o'zi avtomatik ho'p endi media optionsga kiradigan bo'lsak bizada bitta e, absorption color degan narsa bor unga masalan besh santimetr berib qo'yamiz bizada anaqa qora materialga aylanib qoldi ho'p mana shu holatda qoldiramiz endi bizda misol ham quyosh tanlab olib turib ham ko'rasizlar atrof qopqorong'i bo'lib qolgan alt bilan bossanglar ham menu chiqadi apply to e, anaqa qilib qo'yaman menga qora bo'lib turishi kerak ham e, add corona sky to environment bosib qo'yaman environment map added dot ya'ni misol mana bu quyoshga o'zi avtomatik tarzda bizada osmon e, ulab berdi endi yana kameraga qaytamiz kameraga qaytib turib biza hozir yorug'likni osonroq to'g'irlashimiz uchun har safar ham kirib chiqmaslik uchun انا فقط سايز انا كنت راه صار masalan يقوم مثلا اون قويل طلعت ميكس to'g'irlab olamiz open interaktiv light mix setup bosamiz va mana bu misol eh, instance lightni generate bosamiz va ana endi interaktiv renderingni bosamiz interaktiv renderingni bosadigan bo'lsak bizada mana bunaqa holat yuzaga kelyapti ya'ni quyoshimiz mana bunaqa misol o'sha qiyomga kelgan holatda va umumiy mana o'sha renderimizni почти birga bir mana ko'chirilindi hop sal kattaroq olaman sifatliroq ko'rinishiga ko'rayotganlaringizga bizada adinchi kuyib ketish holatlari bor bularni hammasi mana bitta light mixdan adinchi kamaytirib olsak bo'ladi ungacha lekin biza qilishimiz kerak bo'lgan yana bitta ish bor post o'tasizlar ton mapping degan joy bizada mana bitta ko'ryapsizlar ss e, degan narsa qo'shilingan misol bundan o'chirib qo'yadigan bo'lsak mana bunaqa holat bizada yuzaga keladi no ss e, hozir turib tursin ss e lekin sal noqulayrik tomoni bor ekan buni uni hozir hisobga olmay turamiz mana bitta bizada rain hard highlight compression degan narsa bor mana shuni bosamiz bunga misol ikki qo'yamiz ssni o'chiradigan bo'lsak o'shanda manda taxminan o'sha reynhard to'g'irlab beradi endi ikkalovidan bittasi misol qaysi biri sizlarga misol ma'qul bo'ladigan bo'lsa o'shanda ishlanglar man misol mana bu highlightni misol bir yarim beryapman sni ham misol kamaytiryapman nol o'ndan besh nol butun o'ndan olti nol butun o'ndan sakkiz hop kuymaydigan darajada hop ikki highlight compressionda ozgincha kontrast yo'qolib qolardi ssd misol kontrast yo'qolmagani bilan nima bo'ladi kuyib ketgan joylari sal o'xshamay qoladi hop mana bu lekin sal xunukroq chiqarkan esizda qoldiraman hop light mix o'zini mana bitta to'g'irlaymiz nol butun o'ndan bir taxminan osmonga o'shanda mana bu o'sha issiq havo paydo bo'lyapti korona sanni ham misol nol butun o'ndan besh yoki nol butun o'ndan olti nol butun o'ndan uch hop nol butun o'ndan uch bo'lsa nol butun o'ndan besh hop sal sovib ketdi nol butun o'ndan bir o'rtamdan ikki e, holatda qoldirsak bo'lar ekan faqat sayzini sal kattalashtirishim kerak ekan bu sonni joylashgan joyini ham sal o'zgartirishim kerak hop perspektivaga o'taveraman kameraga qaytadan kiradigan bo'lsam taxminan mana shu holat bizda yuzaga keldi sayzni lekin o'zgartirmagan bo'ldim hozirchi holatda qoldirsak bo'ladi ho'p sannavinchi kattalashtiramiz misol e, intensity nol 0.5, besh environment skylightni ham misol azinchi kattalashtiramiz sal ham sovuqroq havo berishiga nol butun besh mana okey ikkalovi bir xil bo'ldi endi seni bosib qo'yadigan bo'lsanglar bu ssenada konvert qilib yuboradi ya'ni misol mana bu ssenada yorug'likni ham mana beautyga o'tsanglar ham o'zi bir xil bo'ladi ya'ni mana bu yerda mana quyosh o'zida ham to'g'irlangan ho'p endi bizar buni qo'yib oldik endi masalan bu ikkita tomonda bizada o'tgan treklar bor o'sha treklarni qanaqa qilib yasab olamiz man patologni o'zini olaman izolate qilib olaman mana bu yerda va topdan qarab turib rectangle chizib olaman perspektivaga o'tamiz bu rectangle misol mana bu qo'yib olamiz endi qaranglar mana bu ahamiyat bergan bo'lsanglar anaqa joy chiqarib ketganman bu bekorga emas bu hammasini misol yuz o'ttiz besh gradusga burib turib e, maqasiga mana e, yorug'likni qo'yishga mo'ljallab ketganman mana bundoq qilib qo'yadigan bo'lsanglar sizlarda nima e, ustunlik tomoninglar bo'ladi to'g'ridan to'g'ri tushirgan bo'lsa chirog'inglar urilib tushgandan ko'ra sal xunukroq effekt beradi misol mana bunaqa holatda bizada sal chiroyliroq effekt hosil bo'ladi ya'ni tepaga urilib turib o'sha мягкий mana svet beradi ho'p ahamiyat berayotgan bo'lsanglar bu chiroqni qo'yishimiz bilan bu tomondagi mana ob havoyimiz sal sovishni boshladi bizaga mana shu effekt kerak edi hop faqat ham e, ikkita bunaqa devordan qochib ketib qolibdi oyna oynalarni shu devorga tirab qo'yamiz bittasini hop orqa tomondan bitta cho'zib qo'ysak bo'larkan devorga qolgan hech narsa anaqasi zarari yo'q ho'p endi ahamiyat berayotgan bo'lsanglar bizada bitta sovuq e, sovuq anaqa tushyapti sovuq uryapti havo u mana bu yerdan boshqariladi kelvin temperaturani misol ko'tarasizlar misol to'rt yarim ming uch yarim ming uch yarim ming qilsam to'g'ri bo'lar ekan mana shu anaqa iliroq havo kelib e, temperatura berishni boshladi ho'p ya'ni faqat bizlar intensity kam biza misol hali mana directionality bermay directionality ham berib qo'yamiz misol nol butun besh intensitisini ham sal kattalashtiramiz misol ikki yuzlami hop nol butun besh agar bu yaxshi ko'rinmasa bizada misol bo'ladi buni annasi qilsa ham bo'ladi mana taxminan devorga tirg'ilsa urilib tushadi agar bunda ham yaxshi ko'rinmasa keyin bunasi yana qirq besh gradusda qo'ysa ham bo'ladi hozir hammasini tekshirib ko'ryapman amaliyotda ham sal kuyib ketyaptimiz ham kuyib ketishi kerak emas chiroyliroq narsa bo'lishi kerak hop kuyib ketishini misol ham bo'ladi biza yana bitta ayyor leksiya bo'ladi masalan mana o'sha o'zini boyagi holatiga qaytaramiz ya'ni to'qson gradusga burib patologga berib qo'yaman endi qaranglar ham holat bizada anaqa e, narsani keltirib chiqaryapti misol ming ikki yuz beramiz yolg'onda ekan bitta yorug'lik elementini qo'shamiz bu yoqqa hop yolg'onda ekan yorug'lik elementi deyotganim nima narsa bo'ladi shuni o'zini slaydni o'zini to'qson gradusga mana ko'p yoqib olasizlar E, to'g'ri to'qson gradusga ham o'girib olasizlar kopiya qilib okey hop mana bu qo'yib olasizlar mana mana hamma ko'rinish anaqalardan olib qo'yasizlar hop hammasini olib qo'ydik mana bunda ham misollarni olib qo'yasizlar aklovda hozirlaytsa e, chunki bunga zarar berib qolishi mumkin hop endi antiga qaraydigan bo'lsak уже biza misollarni berib qo'ydik endi bu yerda e, ikkinchi elementimiz bor masalan ellik o'ttiz yigirma shunaqa kamroq berib qo'yamizmi sonni bu elementimizni уже bizada nima desa bo'ladi haqiqiy yoritish anaqasi bordi ya'ni yoritadigan uskuna bordi nariginimizni bu yoq tomonda anaqa e, svechение hosil qilyapti ya'ni yorug'ligimizni turgan joyini boshqa tomonda deb ko'rsatishga e, yordam beryapti ho'p hozir fake lightlar bilan ishlashni man tavsiya qilmayman no bab misol ishlatishni biladigan bo'lsanglar ishlatinglar chunki ishinglarni yana ham ochib beradi hop sal endi qalbakiroq bo'lib qolishi mumkin boshqa bo'lishi mumkin no ba'zi misol ishinglarni agar sifatliroq ko'rsatadigan bo'lsa nimaga endi ishlatishinglar kerak emas hop ishlatinglar xo'sh hozirni o'zida mana bunaqa natija kelyapti hali bu tomonga hozir buni kopiya qiladigan bo'lsam mana instance qilib olaman buni ahamiyat berayotgan bo'lsanglar bu yoq tomon narigi elementimiz bo'lmaganligi uchun anaqa sal xalturaroq ko'rinish bor o'sha xalturani narigi ya'ni qirq besh gradusga burib qo'yilgan laytimizni to'g'irlab beradi ya'ni tipa laytimiz ham burchakda turgandek e, effekt hosil qilib beradi to'qson gradusga buramiz buni instance bilan uni misol qo'yib olamiz kameradan o'tib mana holat ana bizga rejaga kelyapti inshaalloh ham ikkalovini o'tirib qo'ysanglar bo'ladi masalan bossanglar mana raisda hamda o'chadi xo'sh endi hozir bizda yana bitta shu osonroq materialimiz bor ya'ni shishani materiali mana bu shishani materialini to'g'ri shisha nima oynani materiali buni ham hozir birato'la ko'rsatib qo'yib qolaman yuzi tanlangan o'zi bitta gro bosib ham chegarasigacha tanlanishiga va bunga misol materialni editor ochib turib yana bitta fizikal material yasab olamiz qarani fizikal material o'zi mana bitta misol bosadigan bo'lsanglar mana bitta perfect mirror degan narsa bor o'shani bosib qo'ysanglar bo'ladi okey metalga o'tkazdi gloss bir bergan и iorni уже metalga o'tkazgandan keyin avtomatik tarzda o'zgartirgan ho'p mana shuni o'zini yerga berib qo'ysak bo'ldi integerlaydi bo'lsamiz va hozir misol qaraydigan bo'lsak mana bu ham gullarimizni ham elementlarimizni bu yoqda ham ko'rinishi kerak hop pastiga ham bir qo'rg'alarni sal pastroq tortar hozir turbasmuzdan keyin material berganim yaxshiroq bo'larmidi deb o'ylab qoldim chunki hozir turbasmuz ham chegarasini ham materialni o'zgartiraveradi shunaqa bo'lmasligiga birinchi tur konvert qilib olib keyin material bergan yaxshiroq bo'lsa kerak okey mana shu holatda qoldiraman hozircha unaqa e, bilinayotgani yo'q ho'p endi hozir biza misol kunduzgisini to'g'irladik misol sanni o'chiradigan bo'lsak mana kechkisi ham уже tayyor bo'lyapti environment skylight hop environment skylightni misol rangini o'zgartirsanglar bo'ladi yoki ham intensitisini kattalashtirsanglar kichraytirsanglar bo'ladi mana hop bu yerda endi misol e, referens ko'radigan bo'lsak referensda deb ahamiyat berasizlarmi yo'q bilmadim mana bitta mana bitta fake light ishlatilgan uni qayerdan bilsa bo'ladi mana patologga berilayotgan anaqadan bilikdan mana shu ko'karib turibdi hop и xonani misol o'zini ichida ham manimgacha mana yorug'lik kelyapti o'sha fake light bu tomonda ham bor keyin bizlar degan fake laytlarimizni hamda ham mana kengroq holatda qo'llanilgan ekan ya'ni ham ko'rinadigan laytimizni sal kengroq holatda qo'llanilgan ekan ho'p uni ham biza birato'la qo'yib ketishimiz kerak ho'p bizada ham yoqda ham bitta layt bor ekan bu layt dumaloq ham sferik sferik bo'lishi kerak chunki mana bitgan yuzaga o'sha yorug'lik beryapti mana mana bu holatda okey hop biza birinchi sferikdan boshlaymiz bu tomondagi sferik lightdan и э, постепенно sekin sekin bu yoq tomonlarga ham sekin o'tishni boshlayveramiz hop fake lightni ham keyin sekin qo'yib olsak bo'ladi fake lightni birinchi joylashgan joyini o'zi topib olishimiz kerak qayerdan bunaqa yorilib berayotganini hop okey renderni to'xtatib turaman nima holat bo'layotgan bo'lsa menga misol yorug'likni kuchaytiradigan bo'lsa yo'q sferik light hosil qilamiz bu yerda sfer ko'rinishi hammasini olib qo'yamiz buni hop keyin man yana bitta narsani qo'sh hali esimdan chiqib qoldi plyus bosib turib lut qo'shib yuborishimiz kerak bitta yoqamiz ham bitta Mm, o'zini standartlaridan ground control ground control mana band ikkaminiyasi chiqargan xolis missiya dezda mana shundan foydalanishar ekan aynan mana shu ground controldan hop skylight ikki bir bir yarim bir hop tekislat narsani qilib ko'radigan bo'lsak bir tomon ikki hop shu holatda ham qoldirsak bo'lar ekan misol night sky xo'sh endi bitta bitta sferik lightimiz bor edi uni ham birato'la qo'shib qo'yishimiz kerak renderda ko'ramiz hozir qanaqa effekt beryapti bu bizada mana mana lighting imitatsiyasi faqat bu sferik emas ekan rektangular ekan hop rektangular faqat tepaga qaragan bo'ladi mana teskari qilib mana uzunligini kattalashtirib olamiz mana mana shu burchagiga qo'yib olamiz Directional tiyman. Yo'q-u. Cho'p qo'ysa nimalar ekan qani? Yo'q, o'qish kerak ekan. Hop, sal kattalashtiramiz 100. Bo'ladi, nasi holatda qoldirsa ham. Hop. Xolisi san bilan sansiz. Bu bizada misol bitta tizim bor Hozir faqat bitta ayyorlik qilamiz sizlar bilan. Misol hamda bitta o'sha night sky alohida olamiz va day o'sha skyni alohida olamiz misol skylightimizni dayni misol mana buni turib kopiya qildik ho'p nimaga uni ham hozir aniqni bosamiz misol mana buni bir qilib olamiz buni hozir birday turishi kerak mana okey cancel bosaman material editor Özür. Minus 1. Hop, mana qilib qo'ysam, keyin olib turib teshsam bo'ladi. bizada mana naytga alohida bordi shuni dga alohida bordi uni qayerdan bilsanglar bo'ladi uni bilish yo'li exposure mapda adjustmentda bo'ladi bizada hozir narsa bo'lmaganligi hop keyin bitta man ham qo'shmoqchiman xudo xohlasa bittasiga misol kunduziga bitta ham qo'shib yuboramiz buni cloud hozir mana default bo'yicha qoldiraman mana buyerga beraman instance keyin uni qilib hozir tekshiramiz qanaqa holat bizda yuzaga kelayotganini sanni ham yoqaman mana hop restni o'chirib turaman ya'ni e, o'sha klodlarni to'g'irlab olishga mana bunga bir berib qo'yaman misol o'ndan besh e, tekshiramiz o'ndan to'rt sanga misol san lekin sal mana bunaqasi ko'payib ketib qoldi ho'p babanani qo'shimiz kerak reinhardni misol bir o'ndan beshmi yo bir butondan ha bir o'ndan besh ikki berasizlar ya'ni kontrastga ham misol uch berib qo'yasizlar mana ss bilan ish chiqishmaydida shunisi s e, essiz ishlaydigan bo'lsa mana bu yerda o'sha lutni chiroylirog'ini tanlashinglar kerak bo'ladi chiroylirog'i misol bizada kontrast hard mana hop rainhardga ham highlight compressing uch berasizlar undan katta bermaysizlar esingizda qolsin umumiy oladigan bo'lsak bizada hozir mana holat yuzaga kelyapti perspektivaga o'tib olaman ham e, laytimizda bor quyoshimizda hop sky ulangan unga mana bunaqa bulutli qaraydigan bo'lsak mana quyoshni o'zi ham ko'rinadi hop faqat biza hozir hamma direct inputda ham yoki e, ham kelvin temperaturada ham yorug'ligini sal issiqroq qo'yishimiz kerak temperaturasini besh yarim mingmi e, shunga yaqinroq qilib chunki e, referens degan bir yorug'ligimiz bizada issiq holatda realistik bilan solishtirib ko'radigan bo'lsak sal sovuqroq ketyapti так o'zi realistikda ham manimcha почти bir xil chiqibdi mana bunaqada ho'p yaxshi mana shu holatda qoldirsak bo'ladi ho'p yorug'likni xudo xohlasa to'g'irlab oldik bundan keyingisi sekin sekin materiallarga o'tib ketaveramiz materiallarni shu kattasidan kichkinaga qarab yuramiz misol asosiy e, terrakotani materiali bor mana bitta o'sha katta joy oladigan ya'ni ham misol devorlarni materiali bor o'shalardan boshlab sekin sekin olib ketaveramiz hozir misol yigirma besh daqiqa bo'lib boshlanganiga yorug'likni boshqalarni to'g'irlash hop keyin oxirida yana o'sha to'g'irlab misol agar fake lightlar bo'ladigan bo'lsa qo'shib o'shalarni ham birato'la to'g'irlab yuboramiz navbatdagi hozir asosiy qismi bitta yorug'likni kuyib ketayotgan joylari bor hamimiz ishlaydigan bo'lsak hozir essiz bilan ishlasanglar lutan почти kerak emas bo'lib qolibdi lutan kerak emas bo'lib qolibdi kontrastni ham kamaytirish kerak ikki bersak bo'lar ekan ho'p mana shu holatda qoldirib olaman hop bundan keyingi darsda xudo xohlasa sizlar bilan shu katta materiallardan boshlab sekin mayda mayda chuyda materiallarga o'tib ketaveramiz Xo'p, umuman olganda mana shu holatda man e, videoni to'xtataman. Inshaalloh bundan keyingi darslar bilan ko'rishguncha.